Hola, ¿qué tal? Imos ver cómo podemos participar en la comunidad de Bigotic. Estamos entrando desde la propia aplicación para dispositivos móviles de Google+. Tenemos que meter a nuestra cuenta de correo de Gmail y a contraseña y entonces ya accedemos a aquellas comunidades a las que estamos eh, asociados. Mm, acabo de premer este botoncillo de tres rayiñas y me aparece un cuadro de diálogo donde puedo escoger comunidades. Así me aparecen aquelas nas que formo parte, neste caso dúas, e tamén outras moitas que son pois suxeridas, que podes mm, ver e solicitar unirte. Pero o que vamos a falar hoxe é da que da Bigotic. Como ves aquí, por exemplo, temos un, un botonciño vermello que eh, ten un número, eso significa que todas aquelas aportacións de outras persoas que aínda tes sin ler. Premendo na comunidade, entramos nela. Ahora mismo estaríamos dentro da comunidade Bigotic e o que podemos ver son aportacións en forma de publicacións escritas por, eh, neste caso, o perfil Bigotablets. Simplemente lendo se estás participando, pero se queres deixar constancia da túa pasada, mm, pois podes premer en no máis naqueles artigos que especialmente che gustaron, che resultaron eh, interesantes. Si queres, tamén podes eh, engadir un comentario naquel en concreto que queiras compartir algo máis, unha dúbida ou unha consulta ou unha reflexión posterior, premes en engade comentario e entonces poderás escribir eh, o teu comentario e publicalo. Solo o veremos as persoas que formamos parte desta comunidade e estará asociada a aquel artigo o que ti eh, fixeches o comentario. Si queres que che gusta eh, este... Bueno, antes vou explicar outra cousa. Si queres engadir algunha publicación, pois podes facelo en tremendo no botón de escribir entonces terías que escoller unha categoría na que podería estar máis adecuada ao que vas a escribir. Se o que queres é compartir o último artigo que fixestes no voso blog do proxecto, blogs dos participantes sería unha boa opción. Se o que queres é comentar algo que que ven a conto pode ser en Falamos, si é sobre unha aplicación, pois pues este é outra categoría. En mini tutoriais vas a, para, a encontrar os, os vídeos, non? Como este. Entonces escribes nese apartadiño e como vemos é eh, para eh, a comunidade Bigotic e a categoría Falamos. Si queres podes engadir algunha foto ou enlace e o compartes premendo en compartir. Xa formaría parte dese, desa comunidade. Si queres eh, compartilo nos teus, na, no teu Google+, Plus, pois eh, para eso é esta flecha. Premendo aquí sería para compartir con otra comunidad diferente. ¿vale? Y eh, entonces no estaríamos participando en nuestra comunidad, pero estaríamos visibilizando estos artigos otras.